Koalalar muhteşem mi? Cevabınız tabii ki olmaz ise yapacağınız animasyonu sucuk yapıp yem. Ee, evet muhteşemler. En çok izlediğiniz kişi kim ve en sevdiğiniz sanal arkadaşın kim? Ee, en çok izlediğin derken muhtemelen YouTube'dan bahsediyorsun. Çok takıntılı olduğum bir YouTuber yok. Sürekli video altında izleyeyim dedim. Ve en sevdiğim sanal arkadaşım da sanırım Uçan Spagetti Canavarı. Onu gerçekten çok seviyorum. Grup üyeleriyle nasıl tanıştın? Üyelerden örnek verir misin? Ve kapak fotoğraflarınızı kim yapıyor? Grup üyelerini genelde YouTube yorumlarında buluyorum ve onları Discord'a çağırıyorum. Tanıştığım zaman da eğer bizimle çalışacaksa, buna istekliyse zamanla üyeye dönüşüyorlar. Kapak fotoğraflarımızı da genelde Tajdin yapıyor. Şu an Sanırım en iyi çizim yapan grup üyemiz o. Bu arada üyelerden örnek verir misin demişsin. Bir dahaki sorulardan birinde zaten bütün üyeleri sayacağım. Orada görebilirsin. Alan Becker sizi etkileyen bir isim mi? Tabii ki tanıyoruz kim olduğunu biliyoruz ama şahsım adına konuşacak olursam ben çok takip etmiyorum. İntikam kurşununda kullandığım figür paketini verebilir misin en azından arka planı? Normalde benden figür ya da arka plan çizimi isteyen arkadaşları reddediyorum. Çünkü bunu kendiniz yapmanız sizi geliştirecektir. Deneyim kazanmanız zamanla çok daha iyi olacaktır sizin için. Ama bu arkadaş madem yorum yapmış, madem ben bu soruyu cevaplıyorum, o zaman Discord'a gelsin. Ee, Facebook grubumuzdan Discord'un linkini bulabilir. Bana yazsın, ben onu atayım. Ekipte kaç kişi var? Olanlar arkadaşlarım mı? Cevaplarsan sevinirim. Alperen abi ve de bu kadar aboneye nasıl ulaştın? Kanala ilk girdiğimde çok şaşırmıştım abone sayını. Şimdi ekipte ben dahil şu an 11 kişi var. Arkadaşlarım mı deyince de biraz e, şu şekilde cevaplayacağım. Hiçbiriyle gerçek hayatta tanışmıyorum ama bilgisayar üzerinden bir ekip ekip ortamı olarak tabii ki hepsiyle arkadaşım, hepsiyle samimiyim. Abone sayısına gelince de ben bu kanalı yaklaşık 3 yıl önce kurdum. Zamanla emek ve çalışmalar karşılığını verdi. Yani yeterli mi? Tabii ki ortamı seviyorum ama daha yüksek sayılarda olmak isterdim. Koalalar animasyon yapabilir mi? Hayır. Saykolar neden üzücü şekilde bitti? Senaryon bulamadınız. Devamının gelmesini düşünmemizden düşünmemizden mi korktunuz yoksa başka bir sebep mi? Ben Psycho'ları cidden çok sevdim. Yaparken zevk alıyordum baya. Sizi de çok sevdiniz zaten bu kanalda muhtemelen e, bu kanala gelen üyelerin, abonelerin çoğu psikolardan gelmiştir. Ve her yorumda da her videonun yorumlarında da görüyorum psikolar devam etsin şeklinde yazdığınız yorumları. Ama devam muhtemelen etmeyecek. Çünkü ben saykolardan sıkılmıştım. Yani sıkıldığım için bıraktım. Aslında asıl sebep bu. Yoksa senaryo yazmak o kadar da zor değildi. Ama işte böyle oldu yani. Muhtemelen devam etmeyecek. O yüzden kimseye söz vermiyorum. Neden pivot? Çünkü pivot kullanmayı biliyorum. ve pivot kolay bir animasyon programı. Basit, sade ve işlevsel. Animasyon yapmaya ne zaman başladın? Ben Uzun yıllar önce belki 7-8 yıl önce pivotu görmüştüm. Çok az uğraşıyordum yani nasıl anlatayım bir şey yapmıyordum ama ne olduğunu biliyordum en azından. Bundan da bir 3,5 sene önce sanırsam bir Walking Dead grubunda e, nereden esti kafamı bilmiyorum ama Pivot'tan Walking Dead animasyonu yapıp o gruba atmıştım. Baktım Hoşuna gitti insanların. Ben de bir şeyler yaptığımı hissettim. Dedim o zaman devam edeyim. Güzel oluyorsa, yapabiliyorsam ben buna devam edebilirim. Ve bir gruba girdim. O zaman kesimiyle Türkiye'nin animasyon topluluğu muydu? Aynen TAT, Türkiye'nin animasyon topluluğu. Sonra isim ve grafik animasyon oldu. Ve bu yüzden Doğukan'ı ve Yiğit'i lanetliyorum. Böyle saçma isim olur mal mısınız? Neyse. Ve evet, o gruba girdikten zaten birkaç ay sonra da kanal açtım. O zamandan beri de devam ediyoruz. Merhaba ben de Pivot üzerinden animasyon yapıyorum ama ses ekleyemiyorum. Windows Maker filan dediler indiremedim. Camtasia Studio 8 denedim. Orası GIF çalıştırmada alternatif bir seçenek sunabilir misin? Şimdi şöyle Öncelikle sıkı bir takipçim olduğun için sana teşekkür ederim çılgın kutup ayısı. Ben de seni çok seviyorum. Ve soruna cevaplamaya gelirsek, ben Camtasia 8 kullanıyorum ama şu şekilde Camtasia'nın bir video kaydetme özelliği de var. Ben pilottan yaptığım animasyonları aslında dönüştürmüyorum videoya. Camtasia'dan ekranı e, seçip pilottan oynatıyorum. Bu şekilde bir video haline getiriyorum görüntüleri. Yani sen de böyle yapabilirsin. Bu basit bir yol ve çözüm. Kanalın çok güzel ve başarılı işlere imza atmışsın. Ben de animasyon yapmak istiyorum ama bu ilhamı, bu azmi alamıyorum. Sen nasıl alıyorsun? Şu an eğer azmine nasıl soruyorsan kanal takipçileri ve ekip üyelerim sayesinde ben çok kez bıraktım animasyonu. Artık sıkıcı gelmeye başlıyordu. Uğraşmak istemiyordum ama bu bahsettiğim iki şey beni tekrar animasyon yapmaya çekti. Sen nasıl azim alabilirsin deyince de Grubumuza gelebilirsin, Discord'a gelebilirsin. Buralarda yaptığın animasyonları atıp karşılığında bir övgü, bir beğeni aldığın zaman zaten bir azim kazanacaksın. Ya biraz da ödül alman gerekiyor yaptığın şeyler için. O zaman devam ediyorsun. Neden koala? Bu kadar iyi animasyon yapmayı nereden öğrendim? Neden koala? Çünkü yavaş çalışıyoruz, tembeliz. Bir haftada bitirmemiz gereken şeyi 4 ayda bitiriyoruz. Bu yüzden aklıma ismi güzel gitti. Ee, ve bu kadar iyi animasyon yapmayı nereden öğrendim? Ben çok iyi animasyon yapmıyorum. Siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında ben animatör diyebileceğiniz bir kişi değilim. Ben bayağı amatörüm yani. Şu an zaten yaptığımız videolardaki cidden vay be dediğiniz animasyon kısımlarını da Barış ve Tajdin yapıyor. Onlar benden çok daha iyi. Ben bunu da söyleyeyim. Başka değişik pivot animasyonu yapacağım mı? Yapacağım. ne kadar komik Çünkü işim bu. Yapmaya devam edeceğim. Değişikten kalsın muhtemelen farklı senaryolar, farklı hikayeler. Ve evet bunlar olacak. Zaten kanalı açma amacım da buydu. Tek bir şey üzerinden gitmek değil de çeşit çeşit farklı farklı şeylerle kanalı doldurmak. 127 gün neye dayalı o isimle verildi? Ben 127 günü tek bir video yani tek bölümlük bir film halinde yayınlamayı planlıyordum ama böldüm ve iki bölüm yaptım ve bitirmedim de üçüncü bölüm de olması gerekiyordu. Ve aslında bu sorunun cevabı da üçüncü bölümde verilecekti. Ve şu an vermek istemiyorum bunun cevabını çünkü bir gün o seriyi bitirebiliriz. Ve spoiler vermek istemem. Adamlar emek veriyor helal olsun. Bu bir soru değil ama teşekkür ederim. Animasyon yapmak nereden aklına geldi, nasıl yapmaya başladın? Bu sorunun cevabını vermiştim, geçebiliriz. Saykolar benzeri yeni bir seri olacak mı? Şu anda bir haber bülteni temalı bir projemiz var. Siz Uyurken ismi. Ve Saykolar oldukça benzeyen karakterleri var. Yani tam olarak aynı olmasa da konseptleri bayağı hatırlatacak size Saykoları. Ağabey bunları yapman ne kadar sürüyor ve figür, resim ve ses paketi paylaşır mısın? Ee, bunları yapmak ne kadar sürüyor? Bu çok değişen bir şey. Yani yaptığımız projenin uzunluğuna, ne kadar güzel yapmaya çalıştığımıza ve günlük hayatımızda ne kadar boş olup animasyona zaman ayırabileceğimize bağlı. Figür, resim ve ses paketi de e, Discord'a gelirsen yapabiliriz yani paylaşım burada yapabiliriz. Koalalar baykuşlar ile iyi geçinebilir mi? Koala 2 nokta üst üste D. Bu soruya cevap vermeyeceğim. Çünkü kalp attım ve sen bir koalasın. Ben de bir hayır. Bir dakika. Bu soruya cevap vermeyeceğim çünkü sen bir baykuşsun ve ben bir koalayım. Ve ben sana kalp attım. Nice hocam. Bu bir soru değil.